It's mainly women, huh? Okay. Tindu Tindu ek. ek. Okay, I will say Tindu Ek, huh? and then Amandla. Ek number pe aap bolenge Amandla. Tindu, दो एक दो एक अमांडला तीन दो एक ये चाह रहे हैं